विरमनलाचे गुरुदर्शन Здравейте всички! Отново продължаваме с ритуалите в дублираната втора среща в София, на която се наслаждаваме и записваме ритуалите наново. И днес ще направим един ритуал, който се нарича Позор и пълен погром на враговете. Той е доста силен.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 Анулират всички договори с зли сили, които са били изключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето, от нас или хората в нашите родове. Изцяло се освобождава матрицата от слугите на злото. Отменят всички обети, които са били давани някога в миналото, настоящето и бъдещето, от нас или хората в нашите родове. Изцяло се примахват последствията от тези обети, както и последствията от тяхното неспазване. Анулира се ложния контракт МАК, активира се истинския контракт МАК и ние излизаме от състоянието жертва, поемаме отговорно за живота си, като изцяло ни се възстановява пряката връзка с Бога. Анулира се ложния контракт жрица, активира се истинския контракт жрица и се възстановява мъжката и женската щастлива съдба, мъжкото и женското божествено начало, семейното щастие, благополучието и просперитета. Анулират се всички ложни контракти с дявол най и Ниша страва и се затварят всички негативни портали. Примахва се структурата зелен змей, както и всички си възможни други структури, които отговарят за вредните навици. Примахва се майчино проклятие, бащино проклятие, родово проклятие, печат на бедност, печат длъжник, печат предателство, метка на ангела на смъртта, печат от купника, печат казана душа, печат адово колело, печат изгоя, печат на самота, виковуха, черна метка и печат на разруха, черна вдовица, черен влал, черен покров, мъртвешки саван и се примахва ключова родова порча, ключова семейна порча, ключова лична порча, ключово родово проклятие, ключово семейно проклятие, ключово лично проклятие. И се, прима... и се възстановяват връзките на целия род и всички членове на рода с Твореца, с вищи сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите, всички духове на любовта и се активира заземлението и слива на всички негативи земята. Сброс на всички негативи земята, родов личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа и се изцелява целият род на всички нива, във всички колена, във всички жития, бития, времена, измерени от всевъзможни проклятия за унищожение на рода, проклятия за бедност и нищета, проклятия за самота и всевъзможни други проклятия – и си примахва всичкия си възможен негатив. Магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кърмичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена, на черни магови практици си примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно да слови дмъсло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, с глас, зави, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот, на нас и на целия ни род. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всичкия негатив, контейнер номер едно, родов, личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Всичкото зло от нас излиза и във враговете ни безвъзвратно влиза. Истина заклето, благодаря. Защо започваме ритуалите първо с изчистване? Защото когато предизвикваме възмезди към враговете, ние трябва да сме невинни. И т.е. примахваме първо негатива от нас, който би попречил на силите да ни обърнат внимание за, истинско, за исканото възмездие и тогава молим вече с чисти лица и чисти сърца за това възмездие. И така, започваме. На дяволски кръстопът стоя, с гордо вдигната глава, ключ свещен държа, отварям 13-та тайна врата. С името си Веда Оран Одина, възмездие творя. Обръщам се към сили древни и велики. Събуждам ги от дълбок сън, да ми помогнат ги призовавам да излязат навън. Е, вие древни и велики, е, вие многоимени и многолики, от сън дълбок си събудете, назова ми откликнете, възмездие на моята, за моята накърнена колдовска чест сътворете, както и за всички мои последователи, верни и всички верни мои ученици. Обръщам се към вас като ваша кръвна сестра на боговете и богините любима дъщеря, която те са избрали, на земята са послали дело да твори, култовите на великите сили да възражда и на хората чрез нея да се даряват благини. Аз съм избрана и помазана. На мен ключа ми е поверен. Аз отварям тази врата за справедлива мъз визова. Изпратете ми своите безлики палачи, мен делото ми, честа ми, да защитят назидание и наказание жестоко, безмилостно да сътворят. а всички мои верни ученици и последователи таксувайте като мен самата. Не правете разлика и наказвайте всички техни врагове. Безмилостно ги наказвайте. Древните, великите, многоимените, многоликите, вратата на палачите отварят, да ми помогнат им да заповядват. Аз ги призовавам на велик пир. Само да тръгне свища. Евия древни и велики, евия безлики, излезте и лати при мен. Призовавам най-силните от най-силните и най-злите от злите, най-свирепите от свирепите, най-гладните от гладните, най-жестоките и свирепи Палачи, елате и до мен застанете, честа и името ми защитете, защото аз съм ваша кръвна сестра, но един любима вярна дъщеря. Елате, приготвил съм ви велик пир с всички свои видими и невидими врагове, мои на моите близки, семейство и род, на моето дело, канал, школа и магична практика, враговете на моите верни последователи и верни ученици, техните близки и техния род, както и с враговете и предателите на българския народ. Всички врагове на шведска маса ви ги поднасям като откуп за цялата работа, която ще извърши ще ви ги принасям. Обощавайте се, унищожете ги до крак. Призовавам духовете на всички мои видими и невидими врагове, както и враговете на моите близки, враг... близки враговете на моите последователи и верни ученици, както и враговете на моето дело. Съберете се врагове пред мен, застанете лицата си, покажете имената си, кажете. Не аз заповядвам, а сам Сатана заповядва цялата дяволска администрация. Книгата на живота отваря всичко сътворено, всеки от, за, всек, за всичко сътворено всеки от вас ще отговаря. Никой дяволът не е над, надиграл. От наказание справедливо не се е скатал. Не, не държи е така. А вие безлики жестоки палачи, лицата на тези човеци запомнете, последите им тръгнете, където и да са се скрили ги намерете и приложете съдния час. Душите им тързайте, соковите им изпивайте, душите им убивайте, вселявайте ужас и страх, панически атаки, кошмари, нервни кризи, депресии, суицид, халюцинации, страшни ситуации им създавайте, да не намират покой и за миг. С страшни болести разкапвайте телата им на късове да капят техните миса, адски огън, разпалете им кипи в него кръвта. С страшни болки пронизвайте и чупете костите им на краката, гръбнака и ръцете, да стенат денонощно с вълчи вой, стирии и нелечими болести ги надарете, да се разкапват живи и фарани от гной. Мъчете ги Колете ги, варете ги, печете ги, да нямат нито демним, нито нощен покой. Оковете, ви, оковете ги в окови тежки, острижете техните коси, през улиците голи и боси ги приведете, на стълба на позора ги поставете. Покажете на всички истинските им лица. Нека изплуват всичките им тайни и зли дела. С позор и срам да се покрият, да се носи позорът им по всички краища на света. Институции да ги преследват, мутри да ги морят, всичко душушка да загубят, да станат изгой без дом, родина и град. Всички да ги заплюват, да виждат истинско физическото им лице, да ги презират, прогонват и ненавиждат за коварното им зло сърце. Голи и боси да ходят, да ровят в контейнерите за дрехи и храна, винаги без пари да скитат и да не намерят покой. Никой да не им помага, да няма спасение чрез ничи и герой. Демони, бисове ги преследват, селяват се в тях и се гаврят с техните души. Безвред, чрез вредни навици всичко пропиват, проиграват и продават, остават без грам благини. Печат предател, печат изгой, проклятие за унищожение на рода. Поставям толкова здрави, че дори аз после не ще да мога да отменя. Печат позор и наказание и наказана душа, печат на бедност и самота, адово колело и печат на унищожение, поставям враг мой, на черната ти зла душа, плаща е веднага за всяка сторина от теб злина. Вие велики, безлики палачи, жанете жътва богата, душите на всички врагове на изкупление взимете, приберете ги в студения гроб и напълно забвени стребление обречете целият им род и да не намерите покой и да не можете да, приберете, да си приберете за 13-та тайна врата, докато волята ми не изпълните и не унищожите напълно врага. Всяка секунда, в която някой отвори уста, моето име да питни, мисъл лоша към мен си прокрадни или зли дела реши, срещу мен рода ми и делото ми да твори, тайната 13-та врата се отваря и вкарва веднага човека в ада. Истина, заклето, благодаря. Това заклинание никой чрез никоя сила не ще да отмени, когато някой се опитва наказания, наказанието от мен, от наказание да освободи, заклинанието става хиляда пъти по-силно от преди и всичко ще се влушава. Заключено, запечатано с името ми, заклето. На дяволски кръстопът стоя с гордо вдигната глава, ключ свинщен държа, отварям 13-та тайна врата. С името си веда мора оди, на възмездие творя. Обръщам се към сили древни и велики, събуждам ги от дълбок сън, да ми помогнат ги призовавам да излязат навън. Е, древни и велики, е, вие многоимени и многолики, многолики. От сън дълбок си събудете, назовам и ми откликнете. Възмездие за моята накърнена кълдоска чест сътворете. Обръщам се към вас, като ваша кръвна сестра, на боговете и богините любима дъщеря, която те са избрали на земя земята са послали дело да твори култовите на великите сили да възражда и на хората чрез нея да се даряват благини. Аз съм избрана и помазана, на мен ключата, ключа ми е поверен, аз отварям тази врата и за справедлива мъз визова. Изпратете ми своите безлики палачи, мен и делото ми, честа ми, да защитят назидание и наказание жестоко, безмилостно да сътворят. Древните, великите, многоимените, многоликите вратата на палачите отварят, да ми помогнат им заповядват, аз ги призовавам на велик пир. Евия, древни, велики, Евия, безлики, излезте, лати при мен, призовавам най-силните от силните, най-злите от злите, най-свирепите от свирепите, най-гладните от гладните, най-жестоките и свирепи палачи, Лати до мен, застанете, честа името ми защитете, защото аз съм ваша кръвна сестра, но един любима вярна дъщеря. Елате, приготвила съм ви велик пир с всички свои видими и невидими врагове, мои на моите близки, семейство и род, на моето дело, канал, школа и магична практика, враговете на моите верни последователи и верни ученици, техните близки и техния род, както и враговете и предателите на българския народ. Всички врагове на шведска маса ви ги поднасям като откуп за цялата работа, която ще извършите, ви ги принасям. Огощавайте се, унищожете ги до крак. Призовавам духовите на всички мои видими и невидими врагове, както и враговете на моите близки, враговете на моите последователи и верни ученици, както и враговете на моето дело. Съберете се врагове пред мен застанете децата си покажете, имената си кажете. Не аз заповядвам, а сам, а сам Сатана заповядва с цялата дяволска администрация. Книгата на живота отваря за всичко сътворено, всеки от вас ще отговаря. Никой дяволът не е надиграл, и от наказание справедливо не се е скатал. А вие безлик и жестоки палачи лицата на тези човеци запомнете, последите им тръгнете, където да се скрили ги намерете и приложете съдния час. Душите им терзайте, соковете им изпивайте, душите им убивайте, вселявайте ужас и страх, панически атаки, кошмари и нервни кризи, депресии, суицид, халюцинации, страшни ситуации им създавайте да не намират покой и за миг. С страшни болести разкапвайте телата им на късове да капят техните меса, адски огън разпалете да им кипи в него кръвта. Страшни дълбоки пронизвайте чупети костите им на краката, гръбнака и ръцете, да стенат диноношно с и цирени и нелечими болести ги надарете, да се разкапват живи в рани и гной. Мъчете ги, колете ги, варете ги, печете ги, да нямат нито денем, нито нощем покой. Оковете ги в окови тежки, острижете техните коси, през улиците, голи и боси ги приведете и на стълба на позора ги поставете. Покажете на всички истинските им лица, нека изплуват всичките им тайни и зли дела. С позори срами да се покрият, да се носи позорът им по всички краища на света. Институции да ги преследват, мутри да ги морят, всичко душушка да загубят, да станат изгой без дом, родина и град. Всички да ги заплюват, да виждат истинското им лице, да ги презират, прогонват и ненавиждат за коварното им зло сърце. Голи и боси да ходят да ровят в контейнерите за храна и храна, и винаги без пари да, стиг, да скитат и да не намерят покой. Никой да не им помага, да нямат спасение чрез герой. Демони, бисове ги преследват, вселяват се в тях и се гаврят с техните души, чрез вредни навици всичко пропиват, проиграват и продават, остават без грам богини. Печат предател, печат изгой, проклятие за унищожение на рода, поставям толкова здрави, че дори аз после не ще да мога да отменя. Печат позори, наказана душа, печат на бедност и самота, адво колело и печат на унищожение, поставен враг мой на черната ти зла душа. Плащай веднага за всяка сторена от теб злина. Вие велики, Безлики палачи, женете жътва богата, душите на всички врагове на изкупление взимете, приберете ги в студения гроб и напълно забвени и изтреблени обречете целият им род и да не намерите покой и да не можете да си приберете за 13-та тайна врата, докато волята ми не изпълните, не унищожите напълно врага. Всяка секунда, в която някой отвори уста, моето име да питни, мисъл лоша към мен си прокрадне или зли дела реши срещу мен рода ми и делото ми да отвори. Тайната 13-та врата се отваря и вкарва веднага човека в ада. Истина заклето, благодаря. Това заклинание никой чрез коя сила не ще да отмени, когато някой се опитва наказа... наказание от мен, от наказание да освободи, заклинанието става хиляда пъти по-силно от преди и всичко още се влушава. Заключено, запечатано с името ми заклето. На дяволски кръстопът стоя с гордо вдигната глава, ключ свищен държа. Отварям 13-та врата тайна врата. С името си Веда на Одина възмездие творя. Обръщам се към сили древни и велики. Събуждам ги от дълбок сън, да ми помогнат ги призовавам да излязат навън. Е, древни велики, е, многоимени и многолики. От сън дълбок си събудете, назова ми откликнете. Възмездие за моята накърнена кладоска чест сътворете. Обръщам се към вас, като ваша кръвна сестра на боговете богините, любима дъщеря, която те са избрали на земята, са послали дело да творите култовите на великите сили, да възражда и на хората чрез нея да се даряват благини. Аз съм избрана и помазана на мен ключът ми е поверен, аз отварям тази врата за справедлива мъс визова. Изпратете ми своите безлики палачи, мен и делото ми и честа ми да защитят назидание и наказание жестоко, безмилостно да сътворят. Древните, великите, многоимените, многоликите вратит, вратата на палачите отварят да ми помогнат им заповядват. Аз ги призовавам на велик пир. Е, вие древни и велики, е, вие безлики, излезте и елате при мен. Призовавам най-силните от силните, най-злите от злите, най-свирепите от свирепите, най-гладните от гладните най-жестоките и свирепи палачи. Елате и до мен застанете, честа и името ми защитете, защото аз съм ваша кръвна сестра, но един любима вярна дъщеря. Елате, приготвила съм ви велик пир, с всички свои видими и невидими врагове, мои на моите близки, семейство и род, на моето дело, канал, школа и магична практика, враговете на моите верни последователни и верни ученици, техните близки и техния род, както и с враговете и предателите на българския народ. Всички врагове на шведска маса ви ги поднасям като отком за цялата работа, която ще извършите, ви ги принасям изнасям. Огощавайте се, унищожете ги до крак. Призовавам духовете на всички мои видими и невидими врагове, както и враговете на моите близки, враговете на моите последователи и верни ученици, както и враговете на моето дело. Събирете се врагове пред мен. Застанете лицата си, покажете имената си, кажете. Не аз заповядвам, а сам Сатана заповядва с цялата дяволска администрация. Книгата на живота отваря и за всичко сътворено всеки от вас ще отговаря. Никой дяволът не е надиграл и от наказание справедливо не се е скатало. А вие безлики, жестоки палачи, лицата на тези човеци запомнете, последите им тръгнете. Където и да се скрили ги намерете и приложете съдния час. Душите им терзайте, соковете им изпивайте, душите им убивайте, вселявайки ужас и страх панически атаки, кошмари, нервни кризи, депресии, суицид, халюцинации, страшни ситуации им създавайте, да не намират покой и за миг. С страшни болести разкапвайте телата им на късове, да капят техните миса, адски огън разпалете, да им кипи в него кръвта. С страшни болки пронизвайте и чупете костите им на краката, гръбнака и ръцете, да сте надюннощно, с вълчи вой, с цири или нелечими болести ги надарете, да се разкапват живи в рани и гной. Мъчете ги, колете ги, варете ги, печете ги, да нямат нито денем, нито нощен покой. Оковете ги в окови тежки, острижете техните коси, през улиците голи боси ги приведете и на стълба на позора ги поставете. Покажете на всички истинските им лица. Нека изплуват всичките им тайни и зли дела. С позори срам да се покрият, да се носи позорът им по всички краища на света. Институции да ги преследват, мутри да ги морят, всичко душушка да загубят, да станат изгой без дом, родина и град. Всички да ги заплюват, да виждат истинското им лице, да ги презират, прогонват и ненавиждат за коварното им зло сърце. Голи боси да ходят да ровят в контейнерите за дрехи и храна, винаги без пари да скитат и да не намерят покой, никой да не им помага, да нямат спасение чрез герой. Демони бисове ги преследват, вселяват се в тях и се гаврят с техните души, чрез вредни навици всичко пропиват, подиграват, проиграват и продават, остават без грам благини. Печат предател, печат изгой, печат проклятие за унищожение на рода, поставям толкова здрави, че дори аз после не ще да мога да отменя. Печат позори, наказание, ненаказана душа, печат на бедност и самота, адово колело и печат на унищожение – поставям, враг мой, на черната ти зла душа, плащай веднага за всяка сторина от теб злина. Вие, велики безлики палачи, женете, жътва богата, душете на всички врагове за на изкупление, вземете, приберете ги в студения гроб. Напълно забвени и изтреблени, обречете целият им род и да не намерите покой, да не можете да се приберете за 13-та тайна врата, докато волята ми не изпълните и унищожите напълно врага. Всяка секунда, в която някой отвори уста, моето име да питни, мисъл лоша към мен се прокрадне или зли дела срещу мен, рода ми и, делото ми да твори, тайната 13 та врата се отваря вкарва веднага човека в ада. Истина, заклето, благодаря. Това заклинание никой чрез никоя сила не ще да отмени, когато някой се опитва наказани от мен от наказание да свободи, заклинанието става хиляда пъти по-силно от преди и всичко още се пушава. Заключено, запечатано с името ми заклето. На дяволски кръстопът стоя с гордо вдигната глава, ключ свещен държа, отварям 13-та тайна врата, с името си веда мора на Одина, възмездия творя. Обръщам се към сили древни и велики, събуждам ги от дълбок сън, да ми помогнат ги, призовавам да излязат навън. Е, вие древни и велики, е, вие многоимени и многолики, от сън дълбок се събудете. Назова ми, откликнете възмездие за моята накърнена кладоска чест, сътворете. Обръщам се към вас като ваша кръвна сестра на боговете, богините, любима дъщеря, която те са избрали на земята, са послали дело да твори култови на великите сили, да възражда и на хората чрез нея да си даряват богини. Аз съм избрана и помазана, на мен ключа ми е поверен, аз отварям тази врата и за справедлива мъст визова. Изпратете ми своите безлики палачи, мен делото ми, честа ми да защитят, назидание, и наказание, жестоко, безмилостно да сътворят. Древните, великите, многоим пламените многоликите, вратата на плачите отварят, да ми помогнат им заповядват, аз ги призовавам на велик пир. Е, вие древни, велик, е, вие безлик, излезте, лати при мен. Призовавам най-силните от силните, най-злите от злите, най-свирепите от свирепите, най-гладните от гладните, най-жестоките и свирепи палачи. Елате до мен, застанете честа и името ми защитете, защото аз съм ваша кръвна сестра, но един любима вярна дъщеря. Елате, приготвила съм ви велик пир с всички свои видими и невидими врагове, мои и на моите близки, семейство и род, на моето дело, канал, школа и магична практика, враговете на моите верни последователи и верни ученици, враговете на техните близки и техния род, както и с враговете и предателите на българския народ. Всички врагове на шведска маса ги под... ви ги поднасям като откуп за цялата работа, която ще ти извършите духовете, ви ги принасям. Огощавайте се, унищожете ги до крак. Призовавам духовете на всички мои видими и невидими врагове, както и враговете на моите близки, враговете на моите последователи и верни ученици, както и враговете на моето дело. Съберете се, врагове пред мен, застанете лицата си, покажете имената си, кажете. Не аз заповядвам, а сам Сатана заповядва с цялата дяволска администрация. Книгата на живота отваря за всичко сътворено, всеки от вас ще отговаря. Никой дяволът не е надиграл и е от наказание справедливо не се е скатал. А вие, безлики, жестоки палачи, лицата на тези човеци запомнете, посредите им тръгнете. Където и да сте скрили ги намерете и приложете съдния час. Душите им терзайте, соковете им изпивайте, душите им убивайте, вселявайте ужас и страх. Панически атаки, кошмари нервни кризи, депресии, суицид, халюцинации, страшни ситуации им създавайте да не намират покой и за миг. С страшни болести разкапвайте телата им на късови да капят техните меса. адски огън разпалете да им кипи в него кръвта. С страшни болки пронизвайте чупете костите им на краката, гръбнака и ръцете, да, стане, да сте на денонощно звълче вой, с цири, и нелечими болести ги надарете, да се разкапват живи в рани и гной. Мъчете ги, колете ги, варете ги, печете ги, да нямат нито ден им, нито нощ им покой. Оковете ги в окови тежки, острижете техните коси, през улиците голи боси ги приведете и на стълба на позора ги поставете. Покажете на всички истинските им лица. Нека изплуват всичките им тайни и зли дела. С позори срам да се покрият, да се носи позорът им по всички краища на света. Институции да ги преследват, мутри да ги морят, всичко до шушка, да загубят, да станат изгой, без дом, родина и град. Всички да ги заплюват, да виждат истинското им лице, да ги презират, прогонват и ненавиждат за коварното им зло сърце. Голи боси да ходят, да ровят в контейнерите за дрехи и храна, винаги без пари да скитат и да не намерят покой. Никой да не им помага, да нямат спасение чрез герой. Демони, бисове ги преследват, вселяват се в тях и се гаврят с техните души, чрез вредни навици всичко пропиват, проиграват и продават, остават без грам благини. Печат предател, печат изгой, проклятие за унищожение на рода, поставям толкова здраве, че дори аз после не ще да мога да отменя. Печат позори, наказана душа, печат на бедност и самота, адово колело и е, печат на унищожение, поставям враг мой на черна си зла душа. Плаща веднага за всяка сторина от теб злина. Вие, велики, безлики, палачи, женете жътва богата, душите на всички врагове на изкупление, взимете, приберете ги в студения гроб и напълно и пъл, и забвение, изтребление, обречете целият им род. И да не намерите покой, да не можете да се приберете за 13-та тайна врата, докато волята ми не изпълните и не унищожите напълно врага. Всяка секунда, в която някой отвори уста, моето име да питни, мисъл лоша към мен се прокрадне или зли дела реши срещу мен, рода ми и делото ми да твори, тайната врата се отваря и вкарва веднага човека в ада. Истина заклето благодаря. Това заклинание никой чрез никоя сила не ще да отмени, когато някой се опитва, наказане от мен, от наказание до свободи, заклинанието става хиляда пъти по-силно от преди и всичко още се влушава. Заключено, закле... запечатано с името ми заклето. на дяволски кръстопът стоя с горно вдигната глава, ключ свещен държа, отварям 13-та тайна врата, с името си мора на Одина, възмездия творя. Обръщам се към сили древни и велики, събуждам ги от дълбок сън да ми помогнат, ги призовавам да излязат навън. Е, вие древни и велики, е, вие многоимени и многолики, от сън дълбок се събудете, назова ми откликнете възмездие за моята накърнена колдоска чест сътворете. Обръщам се към вас като ваша кръвна сестра, на боговете и богините, любима дъщеря, която те са избрали, на земята са послали. Дело да твори култовите на великите сили, да възражда и на хората чрез нея да се даряват богини. Аз съм избрана и помазана, на мен ключа ми е поверен, аз отварям тази врата и за справедлива мъс визова. Изпратете ми своите безлики палачи, мен делото ми, чета ми, да защитят назидание, наказание, жестоко, безмилностно, да сътворят древните, великите, многоимените, многолики палачите, вратата на палачите отварят им, и да ми помогнат, им заповядват. Аз ги призовавам на Велик пир вие, древни, велики Евие, безлики, излезте, лати при мен. Призовавам най-силните от силните, най-злите от злите, най-свирепите от свирепите, най-гладните от гладните, най-жестоките и свирепи палачи. Илате и до мен застанете, чета и името ми защитете, защото аз съм ваша кръвна сестра, но един любима, вярна дъщеря. Елате, приготвил съм ви велик пир с всички свои видими и невидими врагове, мой на моите близки, семейство и род, на моето дело, канал, школа и магична практика, враговете на моите верни последователи и верни ученици, техните близки и техния род, както и с враговете пред предателите на българския народ. Всички врагове на шведска маса ви ги поднасям като откуп за цялата работа, която ще извършите ви ги принасям. Огощавайте се, унищежете ги до крак. Призовавам духовете на всички мои видими и невидими врагове, както и враговете на моите близки, враговете на моите последователи и верни ученици, както и враговете на моето дело. Съберете се врагове пред мен, застанете лицата си, покажете имената си, кажете не аз заповядвам, а сам Сатана заповядва в цялата воинска администрация. Книгата на живота отваря за всичко сътворено, всеки от вас ще отговаря. Никой дяволът не е надиграл и от наказание справедливо не се е скатал. А вие безлики жестоки палачи и лицата на тези човеци запомнете, последите им тръгнете, където и да са си скрили, ги намерете и приложете съдния час. Душите им терзайте, соковете им изпивайте, душите им убивайте, вселявайте ужас и страх. Панически атаки, кошмари, нервни кризи, депресии, суицид, халюцинации, страшни ситуации им създавайте да ни намират покой и за миг. Със страшни болести разкапвайте телата им на късове да капят техните миса, огън адски, разпалете да им кипи в него кръвта. Страшни болки пронизвайте и чупете костите им на гръбнака, на краката, гръбнака и ръцете да сте на денонощието с вълчи вой, с цири и неличими болести ги надарете, да се разкапват живи в рани и гной. Мъчете ги, колете ги, варете ги, печете ги, да нямат нито денем, нито нощен покой. Оковете ги в окови тежки, острижете техните коси, през улиците голи боси ги приведете, на стълба на позора ги поставете. Покажете на всички истинските им лица. Нека изплуват всичките им тайни и зли дела. С позор и срам да се покрият, да се носи позорът им по всички краища на света. Институции да ги преследват мут утре да ги морят, всичко до шушка да загубят, да станат изгои без дом, родина и град. Всички да ги заплюват, да виждат истинското им лице, да ги презират, прогонват и ненавиждат за коварното им зло сърце. Голи боси да ходят, да ровят в контейнерите за дрехи и храна, винаги без пари да скитат и да не намерят покой, никой да не им помага, да нямат спасение чрез герой. Демони, бисове ги преследват, силяват се в тях и се гаврят с техните души, чрез вредни навици всичко пропиват, проиграват и продават, остават без грам бългини. Печат предател, печат изгой, прокляти за унищожение на рода, поставям толкова здрави, че дори аз после не ще да мога да отменя. Печат позори, наказана душа, печат на бедност и самота, адово колело и печат на унижение, поставям, и, печат на унищожение, поставям враг мой на черната си зла душа, плаща веднага за всяка сторина от теб злина страна. Вие велики безлики палачи, женете жътва богата, душите на всички врагове на изкупление взимете, приберете ги в студения гроб и напълно забвени изтребления оперечете целия мрод род и да не намерите покой, да не можете да си приберете за 13-та тайна врата, докато волята ми не изпълните, не унищожите напълно врага. Всяка секунда, в която някой отвори уста, моето име да питни, мисъл лоша към мен се прокрадне или зли дела реши срещу мен рода ми и делото ми да твори. Тайната 13 та врата се отваря и вкарва веднага човека в ада. Истина заклето, благодаря. Това заклинание никой чрез никоя сила не ще да отмени. Когато някой се опитва наказани от мен, от наказание да освободи, заклинанието става хиляда пъти по-силно от преди и всичко още се влушава. Заключено, запечатано с името ми заклето на дяволски кръстопът стоя с гордо вдигната глава, ключ свещен държа, отварям 13-та тайна врата, с името си веда мора на Одина, възмездие творя. Обръщам се към сили древни и велики, събуждам да си ги от дълбок сън, да ми помогнат ги призовавам да излязат навън. Евия е древни и велики, Евия е многоимени, и многолики, от сън дълбок се събудете, назова ми, откликнете. Възмездие за моята накърнена колдоска чест сътворете. Обръщам се към вас, като ваша кръвна сестра, на боговете, богините, любима дъщеря, която те са избрали на земята, послали дело да твори, култовете на великите сили да възражда и на хората чрез нея да се даряват богини. Аз съм избрана и помазана, на мен ключа ми е поверен, аз отварям тази врата и за справедлива въз, мъс визова. Изпратете ми своите безлики палачи, мен, делото ми, честа ми да защитят назидание и наказание жестоко, безмилостно да сътворят. Древните, великите, многоимените, многоликите вратата на палачите отварят да ми помогнат и ми заповядват. Аз ги призовавам на велик пир. Евие, древни, велик, Евие, безлики, излезте и лати при мен. Призовавам най-силните от силните, най-злите от злите, най-свирепите от свирепите, най-гладните от гладните, най-жестоките и свирепи палачи. Елате и до мен застанете, честа и името ми защитете, защото аз съм ваша кръвна сестра, но един любима, вярна дъщеря. Елате, приготвила съм ви велик пир с всички свои видими и невидими врагове, мои и на моите близки, семейство и род, на моето дело, канал, школа и магична практика, враговете на моите верни последователи и верни ученици, враговете на техните техните близки и техния род, както и враговете и предателите на българския народ. Всички врагове на шведска маса ви ги поднасям като откъп, откуп за цялата работа, която ще извършите, ви ги принасям. Огощавайте се, унищожете ги до крак. Призовавам духовете на всички мои видими и невидими врагове, както и враговете на моите близки, враговете на моите последователи и верни ученици, както и враговете на моето дело. Съберете се врагове пред мен, застанете лицата си, покажете имената си, кажете не аз заповядвам, а сам Сатана заповядва с цялата дяволска администрация. Книгата на живота отваря и за всичко сътворено всеки от вас ще отговаря. Никой дяволът не е надиграл и от наказание справедливо не се е скатал. А вие безлики жестоки палачи лицата на тези човеци запомнете. Последите им тръгнете, където и да са скрили, ги намерете и приложете съдния час. Душите им терзайте, соковете им изпивайте, душите им убивайте, вселявайте ужас и страх, панически атаки, кошмари, нервни кризи, депресии, суицид, халюцинации, страшни ситуации, им създавайте да не намират покой. И за миг, са страшни болести разкапвайте телата им на късове да капят техните миса. Адски огън разпалете да им кипи в него кръвта. С страшни болки пронизвайте, чупете костите им на краката, гръбнака и ръцете да стенат над с вълчи вой. С цири и нелечими болести ги надарете, да се разкапва живи в рани и гной. Мъчете ги, колете ги, варете ги, печете ги, да нямат нито ден им, нито им покой. Оковете муковете ги в окови тежки, остережете техните коси през улиците голи и боси ги приведете и на стълба на позора ги поставете. Покажете на всички истинските им лица, нека изплуват всичките им тайни, излити лас, позор и срам да се покрият, да се носи позорът им по всички краища на света. Институции да ги преследват, мутри да ги морят, всичко душушка да загубят, да станат изгой без дом, родина и град. Всички да ги заплюват, да виждат истинското им лице, да ги презират, прогонват и ненавиждат за коварното им зло сърце. Голи и боси да ходят, да ровят в контейнерите за дреки и храна, винаги без пари да скитат и да не намерят покой. Никой да не им помага да нямат спасение чрез герой. Демони и бисове ги преследват, вселяват в тях и се гаврят с тяхните души. Чрез вредни навици всичко пропиват, проиграват и, продават. Остават без грам пългени. Печат предател, печат изгой, проклятие за унищожение на рода. Поставям толкова здрави, че дори аз после не ще да мога да отменя. Печат позори, наказана душа, печат на бедност и самота, адово колело и печат на унищожение. Поставям враг мой на черната ти зла душа. Плаща веднага за всяка сторина от теб злина. Вие велики, безлики палачи, женете, жътва богата душите на всички врагове на изкупление вземете, приберете ги в студения гроб и напълно забвени и изтреблени обречете целият им род и да не намерите покой, да не можете да си приберете за 13-та тайна врата, докато волята ми не изпълните и не унищожите напълно врага. Всяка секунда, в която някой отвори уста, моето име да пътни, мисъл лоша към мен се прокрадне, или зли е, дела реши срещу мен и рода ми и делото ми да твори. Тайната 13 та врата се отваря, вкарва веднага човека в ада. Истина заклето. Благодаря. Това заклинание никой чрез никоя сила не ще да отмени, когато някой се опитва, наказани от мен, от наказание до свободи, заклинанието става 13 пъти по-силно, от 1000 е, пъти по-силно от преди всичко ще се флуша. още се флушава. заключено, запечатано с името ми е заклето. На дяволски кръстопът стоя с гордо вдигната глава, ключ свещен държа, отварям 13-та врата. С името си веда морана Оди на възмездие творя, обръщам се към сили древни и велики, събуждам ги от дълбок сън, да ми помогнат, ги призовавам да излязат навън. Е, вие древни и велики, е, вие многоимени и многолики, от сън дълбок се събудете, назовам и откликнете. Възмездие за моята накърнена кодоска чест сътворете. Обръщам се към вас, като ваша кръвна сестра, на боговете и богините, любима дъщеря, която те са избрали на земята, са послали дел да твори, ви на великите сили да възражда и на хората чрез нея да се даряват богини. Аз съм избрана и помазана, на мен ключа ми е поверена, аз отварям тази врата за справедлива мъз визова. Изпратете ми своите безлики палачи, мен делото ми честа ми да защитят назидание и наказание жестоко, безмилостно да сътворят. Древните, великите, многоимените, многоликите вратата на палачите отварят да ми помогнат им заповядват. Аз ги призовавам на велик пир. Евия древни и велики, Евия безлики, излезте и лати при мен, призовавам най-силните от силните, най-злите от силите, най-свирепите от свирепите, най-гладните от гладните, най-жестоките и свирепи палачи. Елате и до мен застанете честа и името ми защитете, защото аз съм ваша кръвна сестра, но един любима, вярна дъщеря. Елате, приготвила съм ви велик пир с всички свои видими и невидими врагове, мои на моите близки, семейство и род, на моето дело, канал, школа и магична практика, враговете на моите верни последователи, верни ученици, техните близки и техния род, както и враговете, предатели избирателите на българския народ. Всички врагове на шведска маса ви ги поднасям като откуп за цялата работа, която ще извършите, ви ги принасям. Огощавайте се, унищожете ги до крак. Призовавам духовете на всички мои видими и невидими врагове, както и враговете на моите близки, вър на мо... враговете на моите последователи и верни ученици, както и враговете на моето дело. Съберете си враговете пред... врагове, пред мен застанете лицата си, покажете имената си, кажете, не аз заповядвам, а сам, съм... а сам, дяв... а сам Сантана заповядва. С цялата дяволска администрация. Книгата на живота отваря за всичко сътворено, всеки от вас ще отговаря. Никой дявола не е надиграл и от наказание справедливо не се е скатал. А вие, безлики жестоки палачи, лицата на тези човеци запомнете, последите им тръгнете, където и да се скрили ги намерете и приложете съдния час. Душите им терзайте, соковите им изпивайте, душите им убивайте, вселявайте ужас и страх. Панически атаки, кошмари, нервни кризи, депресии, суицид, халюцинации, страшни ситуации им създавайте, да не намират покой и за миг. С страшни болести разкапвайте телата им на късове да капят техните меса, адски огън разпалете, да им кипи в него кръвта, страшни болки пронизвайте, чупете костите им на гръбнака, на краката, гръбнак и ръцете, да сте на денонощи с вълчи вой, с цири и нелечими болести ги надарете, да се разкапват живи в рани и гной. Мъчете ги, колете ги, варете ги, печете ги, да нямат нито денем, нито нощен покой. Оковете ги в окови тежки, острижете техните коси, през улиците голи боси ги приведете и на стълба на позора ги поставете. Покажете на всички истинските им лица. Нека изплуват всичките им тайни и зли дела. С позори срам да се покрият, да се носи позорът им по всички краища на света. Институции да ги преследват, мутри да ги морят, всичко до шушка да загубя, да станат изгоя без дом, родина и град. Всички да ги заплюват, да виждат истинското им лице, да ги презират, прогонват и ненавиждат за коварното им зло сърце. Голи боси да ходят да ровят в контейнерите за дрехи и храна, винаги без пари да скитат и да не намерят покой. Никой да не им помага да нямат спасение чрез герой. Демони бюсове ги преследват, селяват си в тях и се гаврят с техните души, чрез вредни навици всичко пропиват, проиграват и продават, остават без грам благини. Печат предател, печат изгой, проклятие за унищожение на рода, поставям толкова здраве, че дори аз после не ще да мога да отменя. Печат позори, наказана душа, печат на бедност и самота, адово колело и печат на унищожение, поставен враг му е на черната ти зла душа. Плаща веднага за всяка сторина от теб злина. Вие велики, безлики палачи, женете жътва богата, душите на всички врагове, на изкупление взимете, приберете ги в студения гроб и напълно забвени изтребление обречете целият им род и да не намерите покой и да не можете да си приберете за 13-та тайна врата, докато волята ми не изпълните и не унищожите напълно врага. Всяка секунда, в която някой отвори уста, моето име да питни, мисъл лоша към мен се прокрадне или зли дела срещу мен, рода ми и делото ми да твори. Тайната 13-та врата се отваря и вкарва веднага човека в ада. Истина заклето благодаря. Това заклинание никой чрез никоя сила не ще да отмени, когато някой се опитва наказание, наказани от мен, от наказание да освободи, заклинанието става хиляда пъти по-силно от преди и всичко ще се влушава още се влушава. Заключено, запечатано с името ми заклето. на дяволски кръстопът стоя с гордо вдигната глава, ключ свещен държа, отварям 13-та тайна врата, с името си веда мора на Один, възмездие творя, обръщам се към сили древни и велики, събуждам ги от дълбок сън, да ми помогнат, ги призовавам да излязат навън. Е, вие древни велики, е, вие многоимени, многолики, от сън дълбок се събудете, но зова ми откликнете, възмездие за моята накърнена кодовска чест сътворете. Обръщам се към вас, като ваша кръвна сестра, на боговете, богините, любима дъщеря, която те са избрали на земята, са послали дело да твори култове, те на великите сили да възражда и на хората чрез нея да се даряват благини. Аз съм избрана и помазана, на, на мен ключа ми е поверен, аз отварям тази врата и за справедлива мъз визова. Изпратете ми своите безлики палачи мен, делото ми, честа ми да защитят, назидание жестоко, наказа, наказание жестоко, безмилостно да сътворят. Древните, великите, многоимените, многоликите вратата на плачите отварят да ми помогнат им заповядват. Аз ги призовавам на велик пир. Е, вие древни велики, е, вие безлик, излезте, лати при мен. Призовавам най-силните от силни най-тъмните, най-злите от злите, най-свирепите от свирепите, най-гладните от гладните, най-жестоките и свирепи палачи. Елате и до мен застанете, чета името ми, защитете, защото аз съм ваша кръвна сестра, но един любима, вярна дъщеря. Елате, приготвила съм ви велик пир с всички свои видими и невидими врагове. Мой на моите близки, семейство и род, на моето дело, канал, школа и магична практика. Враговете на моите верни последователи, верни ученици, техните близки и техния род, както и враговете предателите на българския народ. Всички врагове на шведска маса ви ги поднасям като откуп за цялата работа, която ще извършите, ви ги принасям. Огощавайте се, унищожете ги до крак. Призовавам духовете на всички мои видими и невидими врагове, както и враговете на моите близки, враговете на моите последователи, верни ученици, както и враговете на моето дело. Съберете се врагове пред мен, застанете лицата си, покажете имената си, кажете като не аз заповядвам, а сам Сатана заповядва с цялата дяволска администрация. Книгата на живота отваря всичко сътворено, всеки, за всичко сътворено, всичко от вас ще отговаря. Никой дяволът не е надиграл и от наказание справедливо не се е скатал. А вие, безлики, жестоки палачи, лицата на тези човеци, запомнете, последите им, тръгнете, където и да се скрили, ги намерете, приложете съдния час. Душите им терзайте, соковите им изпивайте, душите им убивайте, вселявайте ужас и страх, панически атаки, кошмари, нервни кризи, депресии, суицид, халюцинации, страшни ситуации и им създавайте, да не мират покой и за миг със страшни болести разкапвайте телата им с на късове да капят техните миса, адски огън разпалете да им кипи в него кръвта. Страшни боки пронизвайте и чупете косите им на гръбнака, крака, и ръцете да сте на денонощно с вълчи бой сири и нелечими болести ги надарете да се разкапват живи в ранни и гной. Мъчете ги, колете ги, варете ги, печете ги, да нямат нито денем, нито нощен покой. Оковете ги в окови тежки, острежете техните коси, през улиците голи боси ги приведете и на стълбата на позора ги поставете. Покажете на всички истинските им лица, нека изплуват всичките им тайни и зли дела. С позор и срам да се покрият, да се носи позорът им по всички краища на света. Институции да ги преследват, мутри да ги мурят, всичко до шушка да загубят, да станат изгой, бездом, родина и град всички да ги заплюват, да виждат истинското им лице, да ги презират, прогонват и ненавиждат за коварното им зло сърце, голи боси да ходят, да ровят в контейнерите за дрехи храна, дрехи храна, винаги без пари да скитат и да не намерят покой. Никой да не им помага да нямат спасение чрез герой. Демони бисове ги преследват, слеват в тях и се гаврят с техните души. Чрез вредни навици всичко пропиват, проиграват и продават. Остават без грам благини. Печат предател, печат изгой, проклятие за унищожение на рода. Поставям толкова здраве, че дори аз после ще да мога да отменя. Печат позори, наказана душа, печат на бедност и самота, адво колело и печат на унищожение. Поставям враг мой на черната ти зла душа. Плаща веднага за всяка сторина от теб злина. Вие, велики безлики палачи, женете жътва богата, душите на всички врагове на изкупление взимете, приберете ги в студения гроб и напълно забвени и изтреблени, обречете целият им род и да не намерите покой, да не можете да се приберете за 13-та тайна врата, докато волята ми не изпълните, ни унищожите напълно врага. Всяка секунда, в която някой отвори уста, моето име да питни, ми са лоша към мен си прокрадне или зли дела реши срещу мен, рода ми и делото ми да твори. Тайната 13-та врата се отваря, вкарва веднага човека в ада. Истина заклето, благодаря това заклинание чрез никоя сила никой не ще да отмени. Когато някой се опитва наказани от мен, от наказание да освободи, заклинанието става хиляда пъти по-силно от преди и всичко още се влушава. Заключено, запечатано с името ми е заклето. На дяволски кръстопът стоя с, дяволско, с гордо вдигната глава, ключ свещен държа, отварям 13-та тайна врата. С името си ведам уран, оди на възмездие, творя, обръщам се към сили, древни и велики, събуждам ги от дълбок сън, да ми помогнат ги, призовавам да излязат навън. Е, древни и велики, е, вие многоимени и многолики, от сън дълбок се събудете, назова ми откликнете. Възмездие за моята накърнена колдоска чест творете. Обръщам се към вас като ваша кръжна дъщерна сестра, на боговете и богините, любима дъщеря, която те са избрали, на земята са послали, дело да твори, култовите на великите сили да възражда и на хората чрез нея да си даряват богини. Аз съм избрана и помазана, на мен ключа ми, ключа ми е поверен, аз отварям тази врата и за справедлива мъс визова. Изпратете ми своите безлики палачи, мен делото ми, честа ми да защитят, назидание и наказание жестоко, безмилостно да сътворят. Древните, великите, многоимените, многоликите, вратата на палачите отварят да ми помогнат и ми заповядват. Аз ги призовавам на велик пир. Е, вие древни велики, е, вие безлики, излезте Елате при мен, призовавам най-силните от силните, най-злите от злите, най-свирепите от свирепите, най-гладните от гладните, най-жестоките и свирепи палачи. Елате и до мен застанете, честа името ми защитете, защото аз съм ваша кръвна сестра, но един любима, вярна дъщеря. Елате, приготвил съм ви велик пир с всички свои видими и невидими врагове, мои, на моите близки семейство и род, на моето дело, канал, школа и магична практика, враговете на моите верни последователи и верни ученици, техните близки и техни род, както и враговете предателите на българския народ живот. Всички, всички врагове на шведска маса ви ги поднасям, като откуп за цялата работа, която ще извършите, ви ги принасям. Огощавайте се, унищожете ги до крак. Призовавам духовете на всички мои видими и невидими врагове, както и враговете на мои близки, враговете на моите последователи и верни ученици, както и враговете на моето дело. Съберете се врагове пред мен и застанете. Децата си покажете, минатите си кажете. Не аз заповядвам, а сам Сатана заповядва цялата дяволска администрация. Книгата на живота отваря всичко сътворено, за всичко сътворено всички от вас ще отговаря. Никой дяволът не е надиграл от наказание справедливо не се е скатал. А вие безлики жестоки палачи лицата на тези човеци запомнете, последите им тръгнете, където и да сте скрили ги намерете и приложете съдния час. Душите им терзайте и соковете им изпивайте, душите им убивайте, вселявайки ужас и страх панически атаки, кошмари, нервни кризи, депресии, суицид, халюцинации, страшни ситуации им създавайте да не намират покой и за миг. Страшни болести разкапвайте телата им на късови, да капи техните меса, адски огън разпалете да им кипи в него кръвта. Страшни болки пронизвайте чупете костите им на краката, гръбнака и ръцете, да сте на денонощно с вой, с цири и нелечими болести ги надарете, да се разкапват живи в рани и гной. Мъчете ги, колете ги, варете ги, печете ги, да нямат нито денем нито нощен покой. Оковете ги в окови тежки, острижете техните коси, през улиците голи боси ги приведете и на стълба на позора ги поставете. Покажете на всички истинските им лица, нека изплуват всичките им тайни и зли дела. С позори срам да се покрият, да се носи позорът им по всички краища на света. Институции да ги преследват, мутри да ги морят, всичко душушка да загубят, да станат изгой без дом, родина и град, всички да ги заплюват, да виждат истинското им лице, да ги презират, прогонват и ненавиждат за коварното им зло сърце. Голи боси да ходят ходят да ровят в контейнерите за дрехи и храна, винаги без пари да скитат, да не намерят покой. Никой да не им помага, да нямат спасение чрез герой. Демони бисове ги преследват, свиляват с тях и се гаврят с техните души, чрез вредни навици всичко пропиват, проиграват и продават, остават без грам богини. Печат предател, печат изгой, проклятие за унищожение на рода, поставям толкова здрави, че дори аз после не ще да мога да отменя. Печат позори, наказание, и наказана душа, печат на бедност и самота, адово колело и е печат на унищожение, поставям враг мой на черната ти зла душа, Плаща веднага за всяка сторена от теб злина. Вие безлики, велики, Палачи, жанете жътва богата, душите на всички врагове на изкупление взимете. Приберете ги в студения гроб и напълно забвени и изтреблени обречете целият им род. И да не намерите покой, да не можете да се приберете за 13-та тайна врата, докато волята ми не изпълните и не унищожите напълно врага. Всяка секунда, в която някой отвори уста, моето име е да питни, мисля лоша към мен, се прокрадни или зли дела срещу мен и рода ми и делото ми твори. Тайната 13-та врата се отваря, вкарва човека веднага в ада. Истина заклето, благодаря. Това заклинание никой чрез никоя сила не ще да отмени, когато някой се опитва наказане от мен, от наказание до свободи, заклинанието става хиляда пъти по-силно от преди и всичко още се влушава. Заключено, запечатано с името ми заклето. На дяволски кръстопът стоя с гордо вдигната глава, ключ свещен държа. Отварям 13-та тайна врата, с името си веда Моран Одина, Възмездият творя, обръщам се към сили древни и велики, събуждам ги от дълбок сън, да ми помогнат ги призовавам да излязат навън. Е, вие древни и велики, е, вие многоимени и многолики, от сън дълбок се събудете, назова ми откликнете. Възмездие за моята накърнена кладоска чест сътворете. Обръщам се към вас като ваша кръвна сестра на боговете и богините, любима дъщеря, която те са избрали на земята, са послали дело да твори, култовете на великите сили, да възражда и на хората хората чрез нея да се даряват богини. Аз съм избрана и помазана на мен ключа ми е поверен, аз отварям тази врата и за справедлива мъз ви зова. Изпратете ми своите безлики палачи, мен делото ми, честа ми, да защитят назидание, наказание, жестоко, но да сътворят. Древните, великите, многоимените, многоликите вратата на палачите отварят, да ми помогнат и им заповядват, аз ги призовавам на велик пир. Е, вие древни, велики, е, вие безлики, излезте лати при мен, призовавам най-силните от силните, най-злите от злите, най-свирепите от свирепите, най-гладните от гладните, най-жестоките и свирепи палачи плаче. Елате и до мен застанете. Честа и името ми защитете, защото аз съм ваша кръвна сестра, но Нодим любима, вярна дъщеря. Елате, приготвила съм ви велик пир, всички свои видими и невидими врагове, мой и на моите близки. Семейството свимейство и род, на моето, враговете на моето дело, канал школа и магична практика, враговете на моите верни последователи и верни ученици враговете на техните близки и техния род, както и с враговете и предателите на българския народ. Всички врагове на шведска маса ви ги поднасям като откуп за цялата работа, която ще извършите, ви ги принасям. Огощавайте се и унищожете ги до крак. Призовавам духовете на всички мои видими и невидими врагове, както и враговете на моите близки, враговете на моите последователи и верни ученици, както и враговете на моето дело, съберете се врагове, пред мен застанете лицата си, покажете имената си, кажете не аз заповядвам, а сам Сатана заповядва с цялата дяволска администрация. Книгата на живота отваря и за всичко сътворено, всеки от вас ще отговаря. Никой дяволът не е надиграл от наказание справедливо не се е скатал. А вие безлики и жестоки палачи лицата на тези човеци запомнете, последете им тръгнете, където и да сте се скрили ги намерете приложете съдния час. Душите им терзайте, соковете им изпивайте, душите им убивайте, ужас, вселявайте ужас и страх. Панически атаки, кошмари, нервни кризи, депресии, суицид, халюцинации, страшни ситуации им създавайте да не намират покой и за миг. С страшни болести разкапвайте телата им на късове да капи техните миса, адски огън разпалете да им кипи в него кръвта. Страшни болки пронизват и чупети костите им на краката, гръбнака и ръцете, да стенат денонощно звълчево и стири и нелечими болести ги надарете, да се разкапва живи в рани и гной. Мъчете ги, колете ги, варете ги, печете ги, да нямат нито денем, нито нощен покой. Оковете в ги в окови тежки, острежете техните коси, през улиците голи боси ги приведете, на стълба на позора ги поставете. Покажете на всички истинските им лица, нека изплуват всичките им тайни и зли дела. С позори срам да се покрият, да се носи позорът им по всички краища на света. Институт проституции, да ги преследват, мутри да ги морят, всичко до шушка да загубят, да станат изгой без дом, родина и град, всички да ги заплюват, да виждат истинското им лице, да ги презират, прогонват и ненавиждат за коварното им зло сърце. Голи боси да ходят, да ровят в контейнерите за дреки и храна, винаги без пари да скитат и да не намерят покой. Никой да не им помага, да нямат спасение чрез герои. Демони бисове ги преследват, вселяват се в тях и се гаврят с техните души чрез вредни навици, всичко пропиват, проиграват и продават, остават без грам благини. Печат предател, печат изгой, проклятието за унищожение на рода, поставям толкова здрави, че дори аз после не ще да мога да отменя. Печат позори, наказана душа, печат за бед... на бедност и самота. Адво колело и е печат на унищожение, поставям враг мой на черната ти зла душа. Плаща веднага за всяка сторена от теб злина. Вие, велики безлики палачи, женете жътва богата душите на всички врагове на изкупление, вземете, приберете ги в студения гроб и напълно забвени, изтреблени, обречете целият им род и да не намерите покой, да не можете да се приберете за 13-та тайна врата, докато волята ми не изпълните и не унищожите напълно врага. Всяка секунда, в която някой отвори уста, моето име да питни, мисъл лоша към мен се прокрадне или зли дела реши срещу мен, рода ми и делото ми да твори тайната 13 врата се отваря, вкарва веднага човека в тада. Истина заклето, благодаря. Това заклинание никой чрез никоя сила не ще да отмени, когато някой се опитва наказане от мен, от наказание да освободи, заклинанието става хиляда пъти по-силно от преди и всичко още се влушава. Заключено, запечатано с името ми заклето. На дяволски кръстопът стоя с гордо вдигната глава, ключ свещен държа, отварям 13-та тайна врата, с името си веда мора на Одина възмездие творе, обръщам се към сили древни и велики, събуждам ги от дълбок сън да ми помогнат, ги призовавам да излязат навън. Е, вие древни велики, е, вие многоимени многолики, от сън дълбок се събудете, но зова ми откликнете. Възмездие за моята накърнена кодоска чест сътворете. Обръщам се към вас, като ваша кръвна сестра, на боговете и богините, любима дъщеря, която те са избрали, на земята са послали, дело да твори, култовите на великите сили да възражда надежда и на хората чрез нея е да си даряват благини. Аз съм избрана и помазана, на мен ключа ми е поверен, аз отварям тази врата за справедлива мъз визова. Изпратете ми своите безлики палачи, мен, делото ми, честа ми да защитят, назидание и наказание жестоко, безмилостно да сътворят. Древните, великите, многоимените, многоликите, вратата на палачите отварят, да ми помогнат им заповядват, аз ги призовавам за велик пир. Ей, вие древни велики, е, вие безлики, излезте лати при мен, призовавам най-силните от силните, най-злите от злите, най-свирепите от свирепите, най-гладните от гладните, най-жестоките и свирепите палачи. Елате до мен и застанете чистата, чиста, името ми защитете, защото аз съм ваша кръвна сестра, на Один любима, вярна дъщеря. Елате, приготвил съм ви велик пир с всички свои видими и невидими врагове, мои на моите близки, семейство и род, на моето дело, канал, школа и магична практика, враговете на моите верни последователи, верни ученици, техните близки и техния род, народ, както и враговете и предателите на българския народ. Всички врагове на шведска маса ви ги поднасям като откъп за цялата работа, която ще извършите, ви ги принасям. Огощавайте се, унищожете ги до крак. Призовавам духовете на всички мои видими и невидими врагове, както и враговете на моите близки, враговете на моите последователи и верни ученици, както и враговете на моето дело. Съберете се, врагове, пред мен, застанете лицата си, покажете имената си, кажете. Не аз заповядвам, а сам Сатана заповядва с цялата дяволска администрация. Книгата на живота отваря и за всичко сътворено всеки от вас ще отговаря. Никой дяволът не е надиграл и от наказание справедливо не се е скатал. А вие безлики, жестоки палачи лицата на тези човеци запомнете, последите им тръгнете, където и да са се скрили, ги намерете и приложете съдния час. Душите им терзайте, соковите им изпивайте, душите им убивайте, вселявайте ужас и страх, панически атаки, кошмари, нервни кризи, депресии, суицид, халюцинации, страшни ситуации им създавайте и да не намират спокой за миг. Страшни болести разкапвайте телата им на късови да капят техните меса, адски огън разпалете да им кипи в него кръвта. Страшни болки пронизвайте и чупете костите им на краката, гръбнака, ръцете, да сте на диноношно, с вълчево и стири и нелечими болести ги надарете, да се разкапват живи в рани и гной. Мъчете ги, колете ги, варете ги, печете ги, да нямат нито денем, нито нощен покой. Оковете ги в окови тежки, пострижете техните коси, през улиците голи боси ги приведете и на стълба на позора ги поставете. Покажете на всички истинските им лица, нека изплуват всичките им тайни и зли дела. С позори срам да се покрият, да се носи позорът им по всички краища на света. Институции да ги преследват, мутри да ги морят, всичко душушка да загубят, да станат изгой без дом, родина и град. Всички да ги заплюват, да виждат истинското им лице, да ги презират, прогонват и ненавиждат за коварното им зло сърце. Голи боси да ходят, да ровят в контейнерите за дрехи и храна, винаги без пари да скитат и да не намерят покой. Никой някой да ни им помага да нямат спасение чрез герои. Демони и бисове ги преследват, селяват си в тях и сега вред с техните души, чрез вредни навици всичко пропиват, проиграват и продават, остават без грам благини. Печат предател, печат изгой, прокляти за унищожение на рода, поставям толкова здрави, че дори аз после не ще да мога да отменя. Печат позори, наказание, душа, печат печат позор и наказана душа, печат на бедност и самота, адво колело и е печат на унищожение, поставен враг мой на черната ти зла душа, плаща веднага за всяка сторина от теб злина. Вие ви велики, безлики, палачи, жанети, жътва богата, душите на всички врагове, на изкупление вземете, приберете ги в стотения гроб и напълно забвени изтребление обречете целият им род и да не намерите покой, да не можете да се приберете за 13-та тайна врата, докато волята ми не изпълните и не унищожите напълно врага. Всяка секунда, в която някой отвори уста, мой моето име да питни, мисля, лоша към мен да се прокрадне или зли дела реши срещу мен и рода ми и делото ми да твори. Тайната 13 та врата се отваря, вкарва веднага човека в ада. Истина заклето благодаря. Това заклинание никой чрез никоя сила не ще да отмени, когато някой се опитва наказане от мен, от наказание до освободи, Заклиня... Заклинанието става хиляда пъти по-силно от преди и всичко още се влушава. Заключено, запечатано с името ми заклето. Е, а, на дяволски кръстопът стоя с гордо вдигната глава, ключ свещен държа, отварям 13-та тайна врата. С името си веда мора на Одина, възмездие творя, обръщам се към сили древни и велики, събуждам ги от дълбок сън, да ми помогнат ги призовавам да излязат навън. Е, вие древни и велики, е, вие многоимени и многолики, от сън дълбок се събудете, но зова ми откликнете. Възмездие за моята накранена калдоска чест творете. Обръщам се към вас, като ваша кръвна сестра на боговете и богините, любима дъщеря която сте избрали на земята, сте са послали да удотвори култовите на великите сили, да възражда и на хората чрез нея да се даряват благини. Аз съм избрана и помазана, на мен ключа ми е поверен, аз отварям тази врата и за справедлива мъз визова. Изпратете ми своите безлики палачи, мен, делото ми и честа ми да защитят назидание и наказание, жестоко, безмилостно да сътворят. Древните, великите, многоимените, многоликите вратата на плачите отварят да ми помогнат и им заповядват. Аз ги призовавам на велик пир. Е, вие древни велики, е, вие безлики, излезте и лати при мен. Призовавам най-силните от силните, най-злите от злите, най-свирепите от свирепите, най-гладните от гладните, най-жестоките свирепи, палачи, елате и до мен застанете. Честа и името ми защитете, защото аз съм ваша кръвна сестра, но един любима вярна дъщеря. Елате, приготвил съм ви велик пир всички свои видими и невидими врагове, мои и на моите близки, семейство и род, на моето дело, канал, школа и магична практика, враговете на моите верни последователи и верни ученици, техните близки и техни род, както и враговете предателите на българския народ. Всички врагове на шведска маса ви ги поднасям като откуп за цялата работа, която ще извършите, ви ги принасям. Огощавайте се, унищожете ги до крак. Призовавам духовете на всички мои видими и невидими врагове, както и враговете на моите близки, враговете на моите последователи и верни ученици, както и враговете на моето дело. Съберете се, врагове, пред мен застанете. Лицата си покажете, имената си кажете. Не аз заповядвам, а сам Сатана заповядва с цялата дяволска администрация. Книгата на живота отваря за всичко сътворено, всеки от вас ще отговаря. Никой дявола не е надиграл от наказание, справедливо не се е скатал. А вие, безлики, жестоки палачи, лицата на тези човеци запомнете, последите им тръгнете, където и да се скрили, ги намерете. Ви приложете съдния час. Душите им терзайте, соковете им изпивайте, душите им убивайте, вселявайте ужас и страх, панически атаки, кошмари, нервни кризи, депресии, суицид, халюцинации, страшни ситуации им създавайте да не намират покой и за миг. Страшни болести разкапвайте телата им на късове да капят техните мисли небеса, адски огън, разпалете да им кипи в него кръвта. Страшни болки пронизвайте и чупете костите им на краката, гръбна, гръбнака и ръцете, да сте на денонощно с вълчи вой, с цири неличими болести ги надарете, да се разкапват живи и в рани гной. Мъчете ги, колете ги, варете ги, печете ги, да нямат нито денем, нито нощен покой. Оковете ги в окови тежки, острижете техните коси, през улиците голи боси ги приведете, на стълба на позора ги поставете. Покажете на всички истинските им лица, нека изплуват всичките им тайни и зли дела. С позор и срам да се се покрият, да се носи позорът им по всички краища на света, интуиции да ги преследват, мутри да ги морят, всичко до шушка да загубят, да станат изгой без дом, родина и е град. Всички да ги заплюват, да виждат истинското им лице, да ги презират, прогонват и ненавиждат за коварното им зло сърце. Голи боси да ходят да ровят контейнерите за храна, за дрехи и храна, винаги без пари да скитат и да не намерят покой. Никой да не им помага, да няма спасение, чрез герой. Демони и бисове ги преследват, селяват се в тях и се гаврят с техните души, чрез вредни навици всичко пропиват, проиграват и продават, остават без грам благини. Печат предател, печат изгой, проклятие за унищожение на рода, поставям толкова здрави, че дори аз после не ще да мога да отменя. Печат позори, наказана душа, печат на бедност и самота, адво колело и печат на унищожение, поставям враг мой на черната ти зла душа. Плаща веднага за всяка сторина от теб злена. Вие велики, безлики, палачи, жанети, жътва богата, душите на всички врагове, синове на изкупление, вземете, приберете ги в студения гроб и напълно забвени изтребления, обречете целият им род и да не намерите покой, да не можете да се приберете за 13-та тайна врата, докато волята ми не изпълните и не унищожите напълно врага. Всяка секунда, в която някой отвори уста, моето име да питни, и мисъл лоша към мен се прокрадне, или зли дела реши срещу мен, рода ми и делото ми да твори. Тайната 13-та врата се отваря и вкарва веднага човек в ада. Истина, заклето, благодаря. Това наказание никой чрез никоя сила не ще да отмени. Когато някой се опитва наказане от мен, от наказание да свободи, заклинанието става хиляда пъти по-силно и отпреди и всичко още се влушава. Заключено, запечатано с името ми заклето. На дяволски кръстопът стоя с гордо вдигната глава, ключ свещен държа, отварям 13-та тайна врата. С името си веда мора на Одина, възмездие творя, обръщам се към сили древни и велики, събуждам ги от дълбок поклон, за да ми помогнат, ги призовавам да излязат навън. Е, вие древни, велики, е, вие многоимени, многолики, от съм. дълбок се събудете. Назова ми откликнете. Възмездие за моята накъртена кладоска. чест сътворете. Обръщам се към вас като ваша кръвна сестра на боговете и богините, любима дъщеря, която те са избрали на земята, са послали дело да твори, култовите на великите сили да възражда и на хората чрез нея да се даряват богини. Аз съм избрана и помазана, на мен ключа ми е поверен, аз отварям тази врата и за справедлива мъз визова. Изпратете ми своите безлики палачи, мен делото ми, честа ми да защитят, назидани и наказани жестоко, безмилостно да сътворят Древните, великите, многоимените, многоликите вратата на палачи палачите отварят и да ми помогнат им заповядват. Аз ги призовавам на велик пир. Е, вие древни велики, е, вие безлики, излезте лати при мен, призовавам най-силните от силните, най-злите от злите, най-свирепите от свирепите, най-гладните от гладните, най-жестоките свирепи палачи. Елате и до мен застанете, честа името ми защитете, защото аз съм ваша кръвна сестра, но один любима, вярна дъщеря. Елате, приготвил съм и велик пир с всички свои видими и невидими врагове, мой на моите близки, семейство и род, на моето дело, канал, школа и магична практика, враговете на моите верни последователи и верни ученици техните близки и техния род, както и враговете и предателите на българския народ. Всички врагове на шведска маса ви ги поднасям като откуп за цялата работа, която ще те извършите, ви ги принасям. Огощавайте се, унищожете ги до крак. Призовавам духовете на всички мои видими и невидими врагове, както и враговете на моите близки, враговете на моите последователи и верни ученици, както и враговете на моето дело. Съберете се, врагове пред мен, застанете лицата си, покажете, мината си кажете. Не аз заповядвам, а сам Сатана заповядва с цялата дяволска администрация. Книгата на живота отваря и всичко сътворено всеки от вас, за всичко сътворено всеки от вас ще отговаря. Никой дявола не е надиграл и от наказание справедливо не се е скатал а вие безлики жестоки палачи лицата на тези човеци запомнете, последите им тръгнете, където и да сте се скрили ги намерете и приложете съдния час. Душите им тързайте, соковете им изпивайте, душите им убивайте, вселявайте ужас и страх. Панически атаки, кошмари, нервни кризи, депресии, суицид, халюцинации и страшни ситуации им създавайте, за да не намират покой и за миг. Със страшни болести разкапвайте телата им на късове да капят техните миса, адски огън разпалете да им кипи в него кръвта. Със страшни болки пронизвайте и чупете костите им на краката, гръбнак и ръцете да на денонощно звълчи бой, с цири и нелечими болести ги надарете и да се разкапват живи и в рани и гной. Мъчете ги, колете ги, варете ги, печете ги, да нямат нито денем, нито нощен покой. Оковете ги в окови тежки, острижете техните коси, през улиците голи боси ги приведете и на стълба на позора ги поставете. Покажете на всички истинските им лица, нека изплуват всичките им тайни и зли дела. С позори срам да се покрият, да се носи позорът им по всички краища на света. Институции да ги преследват, мутри да ги морят, всичко душушка да загубят, да станат изгой, без дом, родина и град. Всички да ги заплюват, да виждат истинското им лице, да ги презират, прогонват и ненавиждат за коварното им зло сърце. Голи и боси да ходят да ровят контейнерите за дрехи и храна, винаги без пари да скитат и да не намират покой никой да не им помага и да нямат спасение чрез герой. Демони, бисове ги преследват, селяват се в тях и сега вред с техните души, чрез вредни навици всичко пропиват, проиграват и продават. Остават без грам богини. Печат предател, печат изгой, проклятие за унищожение на рода. Поставям толкова здраве, че дори аз после не ще да мога да отменя. Печат позори, наказана душа, печат за, на бедност и самота, адово колело и печат на унищожение. Поставям враг мой на черната ти зла душа. Плащай веднага за всяка сторина от теб злина. Вие, велики, безлики палачи, женете, жътва богата душите на всички врагове на изкупление, взимете, приберете ги в студения гроб и напълно забвение и изтребление обречете целия им род. И да не намерите покой, да не можете да се приберете за 13-та тайна врата, докато волята ми не изпълните и не унищожите напълно врага. Всяка секунда, в която някой остал отвори, моето име да питни, мисъл лоша към мен се прокрадне или зли дела срещу мен и рода ми и делото ми да твори. Тайната 13 та врата се отваря и вкарва веднага човека в ада. Истина заклето, благодаря. Това заклинание никой чрез никоя сила не ще да отмени, когато някой се опитва наказане от мен, от наказание до свободи, заклинанието става хиляда пъти по-силно преди всичко още се влушава. Заключено, запечатано с името ми заклето. И този ритуал въжи, и защитава всичката моя практика, творчество, канала ми, школата ми. И ако някой посегне на това нещо, вратата се отваря и вкарва човека в ада. Истина заклето, благодаря. Този ритуал се гледа 13 дена, за да размажи и разгроми всичките врагове до крак. И тук ще има жито на поразия и упокой. Това беше от нас. И до скоро. Чао!